So do you believe that, and, and also based on your conversations, а, Считаете ли вы, что эту войну можно остановить а, дипломатически? И если э, поддержите ли вы притязание России на восточную часть Украины, то есть э, если эта война прекратится и Россия будет претендовать на восточную часть территории Украины? Что касается восточной части, просто можно решить. Сегодня уже и не Россия, не Украина будет решать, а те люди, которые там живут. Я очень сомневаюсь, что они захотят вернуться в Украину. Они очень боятся, понимая, что с ними будет, как с ними разберутся. Поэтому восток Украины, э, Донбасс, Луганск, можно только силой впихнуть в состав Украины сейчас. У Пушкина было, я вам говорил, 15, 15 -го года, у Пушкин был момент. Поэтому здесь нужен э, более длительный период – Э, период, в котором надо будет заинтересовать этих людей жить в Украине. Там сегодня независимое государство. Они объявили себя. Проводи любой референдум, люди подтвердят свою независимость. Луганская и Донецкая республика. С этим надо пока согласиться. Надо согласиться. Не надо их впихивать в состав сейчас Украины. Это бесперспективно. Это будет только способствовать не прекращению этого конфликта, а нагнетанию, эскалации.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 России, Луганск и Донецк – это огромная нагрузка. У России территории и так хватает. Но Россия не может себе позволить чтобы у нее под боком, как у нас говорят, дубасили, обижали, унижали русского человека. И если бы где-то, я знаю политику США, ее в этом плане поддерживаю, если только вашего гражданина США, американца где-то обидят, вы бросаете всю мощь э, государства, чтобы его защитить. Почему вы лишаете этого права Россию?